Vur dilinin nesine İşte hazdikin zalim nefesmine oy Vur dilinin nesine Dili rezil جتين أبي وجبك نبدأ اسمنا me, where again. kıda kıda. Dimin dili beri kıda Kıda kıda Gazali kıda kıda Dimin dili beri kıda Ya desti khama desti mine Emi her. nesli hanini, nesli Görmüşüm neydine Cicikra dillerine Ne serhoşum zalem yedine, Hindi çıkmış dillerine Kasız ki merak